Yo Leute, was geht ab? Heute stelle ich euch mal den Server NoFly vor. Mit Abstand der beste Server, den ich momentan kenne, Alter. Der geht richtig ab. Auf jeden Fall, ich versuche mich diesmal bei dieser Vorstellung ein bisschen kürzer zu halten als letztes Mal. Und zwar so, ich verlese jetzt langsam aber sicher die ganzen Sachen hier. Also zum einen äh, kann ich jetzt schlecht zeigen, weil ich auf dem Ringmaster bin, aber es gibt Gildenbuffs. Zum Beispiel. So, äh, zum Beispiel die Gilde Trusted, äh, die hat glaube ich vier oder fünf Buffs. Äh, zum Beispiel 10% XP oder sowas, das gibt's hier. Ja, da gibt's hier auch ein praktisches F-Tool, das kann ich mal kurz demonstrieren. Da muss ich kurz meinen Stick anziehen. So, ihr gebt zum Beispiel hier unten ein F-Tool Add One und danach könnt ihr noch die Sekunden eingeben. Die vergehen sollen, bis das die F-Taste da wieder gedrückt wird. So, machen wir mal F1, einfach nur, einfach nur 1, ne? F1 soll gedrückt werden, so. Jetzt haben wir das angestellt, so jetzt müsste er mich gleich, wenn ich den hier eingebe, sollte er mich dauerhaft mit Quickstep buffen. Ja, tut er. Sehr gut, okay. Mit F-Tool Stop hört ihr auf. Genau, so. Dann haben wir hier auf dem Server, wie man sieht, haben wir ein Inventar, was deutlich äh, getappt ist. Ähm, hier zum Beispiel die ganzen Items, das ist eine Standardgröße vom Inventar her. Aber hier haben wir dann nochmal was für ähm, Elementkarten, No-Chips. No-Chips gibt es hier auch, die könnt ihr sogar verkaufen für, ach was weiß ich wie viel. Ja, äh, auf jeden Fall weiß ich, dass so 400 No-Chips geben, wenn ihr die beim NPC verkauft. Äh, die geben vielleicht 20, 20 bis 30 Millionen so um den Dreh, keine Ahnung. Ja, also Elementkarten so kommen hier rein. B, A, 4%, 7%, alles kommt da rein. Hier kommt euer CS-Kram rein, wahrscheinlich auch das CS-Pad, ich bin mir da aber gerade nicht sicher. Ja, so Zeug, ne? Hier, Glasses zum Beispiel. Ja, das kommt da rein. Und äh, was natürlich saugeil ist, dass hier ein Tab für die Quests ist, äh, Questies. Richtig geile Sache. Auf jeden Fall praktisch. Ich habe bei meinem Ranger, habe ich da das Inventar schon ziemlich voll mit dem Kram. Gut, auf jeden Fall haben wir das abgehakt. So, dann gibt es ein ähm, Pad-Filter auf, nee, ein Teleporter auf V. <laughs> da gibt es eine große Auswahl. Hier zum Beispiel seht ihr die ganzen Custom Dungeons. Äh, ja, das sind hier diese, da kannst du Guardian-Waffen, sieht man ja auch, also ihr seid ja nicht blöd, denke ich mal. Ja, das hier, Bloody Dungeon zum Beispiel ist geil, farmst du hauptsächlich für Kohle. Da bekommst du, äh, wenn du einmal diesen CW killst im Bloody Dungeon, Puh, keine Ahnung, ich habe letztens mal 30, 13 Millionen bekommen. Und da hier die penya rate ja nicht besonders hoch ist, ähm, ja, ist das von Vorteil. So, generell die Rates hier sind, ähm, XP sind mal 3, Penny und Drop sind mal 2. Genau. So, Petfilter, genau, genau. Der Petfilter ist auf U, eine geile Sache auf jeden Fall. Und äh, Teleport habe ich ja schon gezeigt. Und was war noch? Es gibt ja auch noch ein Partyfinder. So, dass ihr keine Probleme habt, hier irgendwas zu finden. Hier zum Beispiel Kannst du joinen? Kannst du joinen? Kannst du joinen? Ja, Mann, da bist du drin. So, gut. Haben wir das auch abgehakt, ne? So, in-game gibt es auch einen äh, Vote bzw. Donate-Shop. Wie ihr voten könnt, werdet ihr auf der Homepage sehen. Die Homepage habe ich auch unten verlinkt, ne? Ganz, ganz wichtig. So. Hier zum Beispiel. Ich habe nichts. Ich habe keine Donate-Points, ich habe keine Vote-Points. Hier zum Beispiel der Vote-Shop direkt hier rein, gibt es ein paar schöne Sachen. Was ich immer mir meistens hole, ist hier eine Ampli, XP-Scroll. Ja, die kannst du halt nur einmal stacken, ne? gibt 50% XP. Ansonsten hole ich mir nicht wirklich was von dem Kram. Jo, Donate Shop, da gibt es auf jeden Fall coole Sachen, das könnt ihr euch aber selber angucken. Hier gibt es auch so eine Art Event-Shop-Dingens. Ja, egal. Auf jeden Fall, das haben wir schon mal. So, es gibt äh, sogenannte Catcher. Äh, die haust du um. Die haust du um und dann nuckelst du an denen rum mit einem Kollektor, der bei mir aber mittlerweile abgelaufen ist. Und da bekommst du Zeug raus. Keine Ahnung, aus... Äh, wenn wir jetzt mal einen finden würden, wäre das praktisch. So, gucken wir mal. Egal, so in der Zeit erzähle ich mal was anderes. Falls wir keinen finden. So, okay. Wir finden echt keinen. Warum? Warum? Wieso? Egal, das sind auf jeden Fall große Viecher, die ihr nicht übersehen könnt. Die sind, glaube ich, Level 15. Kann sein, ja. Egal. Sagt dann rum und dann gibt es da noch einen Shop, bei dem ihr das eintauschen könnt. Den zeige ich auch mal ganz kurz. Äh, da brauchst du aber echt Tonnen von dem Zeug, was du da annuckelst. So, warte mal. Hier beim Collector Trainer Louis. Da kriegst du deinen ganzen Kram. Hier, guck mal. 500 Mal. Es gibt insgesamt vier unterschiedliche Catcher. Und die geben dir pro Catcher, sage ich mal, 40 äh, von diesen Materialien. Ne? Jetzt musst du hier zum Beispiel von jedem 500 haben, um dir einen V3-Collector zu holen. Oder hier, oh Gott, 6000 mal 4, Alter, oh, 24.000. Also insgesamt 6000 von jedem brauchst du für einen richtig geilen Collector. Ich glaube, da bekommst du auch mehr raus und der saugt generell schneller. Ja, also so viel zum Collector-System. Das wird sich ja alles auch bei euch dann zeigen. So, generell gibt es hier auch auf jeden Fall gute, saugute Level-Up-Geschenke. Das ist geil, aber das werde ich jetzt nicht zeigen. Lasst euch überraschen, ne? falls ihr neu auf den Server kommen wollt. So, ist Custom Dungeons. Ah, es gibt noch, wenn du... Äh, du kannst dir auch Premium holen im Donate Shop. Äh, ist jetzt nicht allzu teuer, also ich finde das... Der Preis ist voll okay. Hier gibt es eine Premium Level Map, die ist voll praktisch, Mann. Richtig dicke Spawns. Ist aufgebaut wie Koralleninsel. Äh, ja, aber halt mit Mobs von 16, 60 bis 120. Ohne sehr großen Spawns, ja. Genau. Event Island ist, ja, wenn ein Game irgendwie Event macht oder so, da bekommt ihr, äh, wenn ihr irgendeine Runde mal gewinnt, dann bekommt ihr Event-Token. Äh, meistens zwei Stück. Und ich habe auch gehört, dass man sich da was aussuchen kann, anstatt Token. Aber egal, so. Was Token angeht, hier gibt es einen Shop, wo du die Tokens eintauschen kannst. Was ich mir jetzt gern hole, ist äh, Dings da hier. Scroll of Acquisition Low da droppst du halt mehr geiles Zeug. Zum Beispiel auf der Level Map, äh, der Premium Map, und äh, mit so einer Scroll an, da droppst du bei jedem Mob irgendwie ein, zwei No-Chips. Richtig krass. Ja, oh Gott, ich will mich kurz halten, <laughs> scheiße. so, das haben wir. So, es gibt äh, pro Woche viermal Guild War. Auch eine coole Sache. Und es gibt ein Kolosseum, das ich jetzt aber nicht zeigen kann, weil ich zu low bin. Yes, ist wie das Dingster Kolosseum, was ihr halt von V16 oder so kennt. Alle, ich kann es nicht mehr schließen. Nein! Oh Gott. Zum Glück bin ich nicht reingekommen. Ja, ist auf jeden Fall eine geile, geile Sache. Das ist auch Custom, das haben die auch ein bisschen angepasst. Es gibt einen FFA-Modus, Free for All. Äh, ja, da, keine Ahnung, da habe ich noch nie mitgemacht, ganz ehrlich. Ich sehe auch immer nur, dass da <laughs> niemand mitmacht, aber egal. Gibt es auf jeden Fall, Gibt es, glaube ich auch coole Preise. So, dann gibt es noch ein Verity-System. So, wenn du jetzt eine LG-Waffe oder so hast, das steht hier, Irgendwo unter Modell steht da Verity 0,98 äh, oder sowas. Und ähm, alles, was unter 1% Verity ist, äh, bringt jetzt keine Effekte, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hast äh, ähm, Verity 1, äh, LG Bow, der gibt 40% Crit Damage. So, jetzt habe ich zum Beispiel mal einen Verity Bow, äh, äh, LG Bow Verity 1.06%. Und der gibt dann schon 42% CD. Also das äh, lohnt sich auf jeden Fall, aber ich, ich weiß nicht, ob es sich jetzt so krass lohnt. Ja. So, und als Ranger, also ich spiele jetzt hauptsächlich gerade Ranger und den RM lasse ich jetzt zurück. Äh, der, der hat die schöne Besonderheit, also generell alle Ranger, wenn ihr die Mobs richtig schön wegcrittet, äh, schön weit weg von euch, dann äh, macht ihr bis zu doppelten Damage, glaube ich. Ich habe jetzt zum Beispiel als normal äh, Crit habe ich 15k gemacht. Also wenn die nahen mir dran waren mit dem Range, also wenn ich die we äh, weggecrittet habe, da hatte ich dann 30, bis zu 30k Damage. Also lohnt sich auf jeden Fall, ist aber auch nicht unbedingt, äh, also es ist nicht so zuverlässig. Also es ist nicht garantiert, dass ihr jedes Mal doppelten Schaden macht. Das ändert sich auch irgendwie die ganze Zeit. Aber das ist jetzt dennoch eine ganz coole Sache. Ja. Und ohne Scheiß, es gibt zwar noch viel mehr, aber das könnt ihr selber herausfinden. <laughs> Hahaha. ja, und generell, äh, gehe ich mal hier auf die Event Island. Äh, äh, generell kann ich den Server echt nur empfehlen, Mann. Der ist so richtig geil, Mann. Macht richtig Fun. Äh, gibt sehr viele aktive Leute. Hier sind, glaube ich, bis zu, keine Ahnung, am Tag sind hier, also zu einer Zeit bis zu 150 Leute online. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Es ist ein saugeiler Server. Saugeil. Und ich schwöre euch, wenn ihr drauf kommt, ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt zwar noch ein paar kleine Bugs und so, aber der Server hat so viel Potenzial, man. Müsst ihr 100 pro drauf, Alter. Richtig geile Sache. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß auf dem Server, wenn ihr euch dazu entschieden habt, drauf zu joinen. Und wenn was ist, könnt ihr mich in-game anschreiben. In-game nenne ich mich Deda. Da bin ich am erreichbarsten. Und wenn ihr mich nicht erreicht, könnt ihr mir eine Mail schreiben. Also, ihr wisst schon. Nicht Privatmail, ne? Mail, Mail. <laughs> ja, könnt ihr da machen, wenn irgendwelche Fragen sind. Und ja, dann würde ich sagen, geiler Server, kommt drauf und wir sehen uns in Game. Ciao! Uh.